cicatriz dividió mi corazón Pensando en ella una noche sin nada Quiero una llamada que no esté borracha Empezamos express, una noche ese Equipo las veces que marchaste en ese tren Cuántas noches preguntando qué será de ti Si otro te hará feliz No me gusta solo tu forma de dormir Me gusta cuando me hacía feliz Las malas decisiones me dejaste Pero te quería y me fallaste Te fuiste con el humo de mi cama Te veo y jugamos a lo ignorante Hice tu condena para siempre Pero tú sabías que me mientes ni siquiera sé de frente Esperaba que era diferente te quiero El cuello rojo de beso Y toda la espalda mintiendo Esa Navidad el diablo lloró Tic tac, tic toc, pasó mi reloj Esos besos se quedaron en la habitación Una cicatriz dividió mi corazón Pensando en ella una noche sin nada tipul la vezi că chem marcea să ne strâng